Ya, ahora sí, perfecto. Video, video. Video, estoy en video, hágale, prenda, Échale candela. Acérquela, acérquela, Ulises, por acá, para que vean la chispa. Yo estoy viendo la chispa y estoy viendo todo. La, acá, la de la de la bobina. Dale a molus para que esa punta muy tan áspera, dale a molus, espérale a molus. Eso permea el espacio. No, pero ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Ahí se, así, así cómo el, el espacio. Ahora, espera, y pongámoslo así, pongámoslo así, a ver qué. ¿Y cuánto consume eso? Mira, los 110. Pero hay watts. Apague, apague esa luz. <laughs> ¿De watts cuánto consume? Sí, cómo permea el espacio de corriente ah. Es como transmitir electricidad a la... Inalámbrica. No, puede ser. la atmósfera. Uy, esa está re genial. Oh, no, no creo, esa puta mierda, weón. ¿Verdad? Era muy demasiado. Ahora me el dedo. No, como no. Sí, hágalo. Hágalo, vítetelo. Pasito, es muy áspero, weón. ¿Verdad? Era demasiado medio en esta vida. No, qué culo de la parte. No, está muy bueno, muy bueno. No. Estuvo.